Hello everyone, Assalamualaikum. Thank you for watching. I'm back dalam of My Osh. Okay, uh, today kami nak share tentang pengalaman kami uh, my skin journey menggunakan Mary Kay. Ah, <laughs> sambil-sambil ya. Of course, my favorite productnya ada facial oil, uh, ni ada moisturizer ataupun day cream lah, okay. And then yang ada eye cream and Youthfinity serum. Okay, itu adalah antara koleksi lah. Okay, ada yang lain tapi banyak no need lah. Okay, so I started using Mary Kay since 2017 and then after that, uh, kami dapat melihat perubahan-perubahan pada kulit wajah kami yang mana it's getting better and better and better and better and better until lah today. Okay, as you can see, uh, muka kami tu Okey, dolok dekat situ banyak gila clog pores, bekas-bekas jerawat hitam yang degil. Kalau boleh saya sental muka saya tu sekuat-kuatnya tapi tak nak juga tanggal. Okay, here also like macam you can see it's very clear over there. Okay, it's very clean and clear. Okay, muka tu baru lekat cuci. So, uh, baru dekat tu cheese so kami nak sambil-sambil kita borak pengalaman kami menggunakan Mary Kay sambil-sambil lihat juga uh, ah, kita siapkanlah muka kita untuk everyday penjagaan wajah gitu okay first thing first lepas cuci muka kami suka menggunakan Infinity uh, facial oil. Okay, Infinity facial oil tu kita boleh gunakan uh, sama ada um, without moisturizer ataupun uh, kita boleh campurkan dengan uh, moisturizer kita sendiri. Ah macam today. So what I'm gonna do now is this is Time Wise Repair uh, Volume Firm Day Cream SPF 30 why I'm using this range is because uh, untuk yang berumur 30 tahun dan ke atas. <laughs> Jangan tanya umur ya muka masih remaja. <laughs> okay, so just pump je. Mm, I hope you can see. Nampak? Dah keluar dah. Ambil sikit. Okay. Kemudian letak je sini. And then you ambil you punya Youthfinity oil. Okay. And then after that, jemput hmm, banyak. Nak api dah My favourite ni So Nikahlah berapa titisan-titisan Bukan titisan air mata ke ha, ah, lah titis lah Satu Dua Tiga The reason why Oh kena tutup ha. <laughs> The reason why uh, Kita boleh titiskan supaya uh, Kita campurkan Okay, campurkan pada kita pun um, moisturizer or day cream and then sapulah pada wajah. 1 2 3 4 5. Salah. <laughs> jari-jari kecantikan Mary Kay gunakan jari 1 2 3 bukan jari ni ya. Eh. Lepas <laughs> pula buat video. Okey, sapukan rata pada wajah dan make sure elakkan daripada bahagian sikit-sikit kalau dulu before jumpa MWK 2017 my muka memang ya Allah ya Tuhanku Nah ha, sampai ada uh, want to go bah beli tu skincare bagus sikit lu punya muka lu kerja radio kata jangan anak aku minta sama itu laki tidaklah tidaklah okey my skincare uh, journey with Mary Kay bermula pada tahun uh, 2017. Okey, sebelum saya gunakan Mary Kay tu muka saya memang uh, clog pores, uh, bekas-bekas jerawat hitam uh, dengan white head, black head and uh, apa lagi? Uh, white head, black head kasih rawat. Yes, it's so like macam kena demam campak. So, dah settle. Okay. Use Finity Oil di ubud-ubud lah pada muka kita. Kami campur sikit dengan Time Wise Repair di cream SPF 30 Actually Ufinity Oil tak boleh pakai lagi ajar Ataupun tak boleh uh, campurkan dengan kita pun masuk It's up to you lah So next is I am going to apply the eye cream Mary Kay It's of course Ufinity juga Okay, ni banyak sebenarnya eye cream ada dalam Mary Kay tau But this one, uh, dia dapat um, promotion kan ni ada monthly promotion kan so I just grab lah tiga gig tu <laughs> serum and I cream ni lah okay so ni ada spatula nya okay, okay, okay. sambil kita pasang wih salah ah bandel lah sambil kita pasang kan sambil dia juga kita berborak-borak okay so uh, 2017 dek pakai start And then sebulan lekat ya, Mek dapat nanggang skin progress kami macam okay. Dah set dah bersisit lagi muka aku. Ya ada yang dolok. Okay, muda dolok eh, muda garuk eh, keluar je putih rah. Rah, rah kuku. Okay, I'm not lying, I'm not kidding, okay. Like, this is the real, real experience kami lah. And then after that, uh, white head nang seda. Uh, black head apa yang dah yang nang dah nak ya because kami make skin vigorate cleansing brush masa ya Okay, the reason why clog pores is because uh, kita ada pores yang besar and then minyak excess oil dalam ya naknya si terkeluar. Jadi ia yang menyebabkan terjadinya uh, clog pores. Jadi segala hari-hari muka kita kena debu. Even though you're not wearing any makeup. Tapi selagi kita ada udara <laughs> di dunia atau apa yang semua nak, memang muka you akan uh, berdebu dan memang akan ada kotoran that stuck inside your uh, pores. Jadi that's why I use uh, apa nama brush to apa uh, to clean my face lah. So guna guna guna guna and then saya dah lagi jerawat yang clock course yang nang dah saya dah lagi. So I think dalam 6 bulan ni nang lagi progressnya nak it's like really uh, I think like 80% clear. 80% okay clear daripada kami sebelum tu. Like I said again, tangga dekat uh, Facebook uh, and Instagram Beauty Instinct by Osha Basri kami ada share kami pun skin progress dekat Sia lah macam ni rupanya and um, so since then kami pakai dan continue continue continue continue jangan kami pakai Pak kata Wang Padana invest on your skin it is going to represent you for a very <laughs> very long time so taklah uh, now is 2021 and Alhamdulillah, I would say um, my skin is getting it's not getting better it's maintained already lah it's just yalah of course lah you need to letak kalau you sit letak you set the shield dengan matahari selagi kulit kita terdedah dengan matahari udara apa semua of course lah faktor penuaan ni kita siapa tolak tapi janganlah kita biarkan muka kita tua sebelum cukup usia <laughs> tua <laughs> so yeah i hope you guys um dapat mend mendapat jawapan um, skincare apa yang boleh digunakan uh, tak salah mencuba tapi kalau you dah dapat sesuatu yang you pakai elok lepas tu you maintain dan jangan tukar-tukar lagi nanti kalau you tukar-tukar nanti you punya skin tak tahulah kalau tukar it's getting better it's fine but any to me any brand any any any brand or murah ke mahal ke produk dekat farmasi ke apa ke any any anything okay as long as dia tidak memudaratkan muka wajah kesihatan anda just use it go for it okay just invest invest invest jadi bila your skin looks good you akan ada rasa macam keyakinan diri sendiri ah gitu tapi kalau nak menggunakan merike boleh <laughs> cari saya ataupun boleh carilah mana-mana beauty consultant yang kita rasa you know you can work with them and then memang akan ada follow up lah you skin jadi macam ni progress tu ada orang mukanya macam tu sebabnya mengeluarkan segala-gala-gala ada wang. macam okay so it depends on uh, badan masing-masing bah kan ha, tapi ingat kena rajin kena sabar kena konsisten macam you bersenam berlari satu hari 3 km takkanlah esok terus turun 5 kilo Betul. Of course you need to do it like uh, seminggu dua tiga kali or every day you work out at least kan baru you dapat naga. So same goes to skincare. I think that's all for now. So I'm gonna continue with my work. Ada kerja sikit. Thank you for watching guys. And I hope you guys boleh lah try manicure. Mana tahu boleh jadi dapat macam saya juga. Hmm. Hmm. Muka ini tak ada makeup. Dia tak ada makeup ni. Lepas mandi lepas cuci. Hmm. Okay, assalamualaikum, bye. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Oh my gosh. Bye bye.